Thank you. guys! Nandito, uh, ah, nagsaba ako ngayon. And dito kami sa church. Tagal ko nang dinag-church. Ayan, ayan si Ate May. Yeah, dito. Ang ganda ng bago naming ano. Oh! Hoy, hoy, ka baby! Hello! ba? Sawa ka na? Sawa Ang kulit! Yeah! Hello! Hi, Ah, hi! Bata. Nandito kami sa rooftop. So, kakain muna kami, guys. Nandito kami. Hello, guys. Tapos na kami nag-samba. Galing na kami sa church. Pauwi na. So, meron pa kami pupuntahan pupunta kami sa Sangkaiche. Ah, kasama ko. Wala sa <laughs> Ayan, sila yung mga kasama ko. Ayan, kami na naman. <laughs> Kasi iba-vlog na yun. Ay, ay marami ako maaano. Ay, ano. wala si Joanna. Di ba yung huling magkasama tayo? Apat. Ah, Shout out sa'yo, Joanna. <laughs> Sana ikaw yung kasama namin. Kaso wala ka naman. Yung nandun ka na, tapos bigla. Pero pupunta kami ngayon sa ano, sa Sangkay Check guys. So, uh, dito na kami sa station guys. Red line. Ayan. Alam mo, So, andito na kami sa Sangkay Check. <laughs> Ayun na yung mga kasama ko. So, oh, andito na kami. Ha? <laughs> Ha? Hindi. <laughs> Yung taba ko pare. Kita ko kanya sa... So, ayan, dito na kami. Kailangan mong yugyug yung kinain mo, ate. <laughs> may, may tinapay pa akong baon. <laughs> Hoy, may baon pa akong tinapay para bukas. Kasi isang ay, alam mo ba, hindi ako bumili kagabi ng pang-breakfast ko. Kasi sabi ko, maraming tinapay dun sa church. <laughs> Grabe. Nakuha ka? Nakuha, di ba? Ayan ang sinasabi ko sa kanya, magdala pa kayo ng supot talaga. Ang tawad sinabi mo sa akin, dami supot sa bahay. Ay, ako. <laughs> Ay, kalau lebih biar jadi makanya mau bosan ito ah. So guys, ito yung ano, Shanghai Shek. Daming tao, kahit tapon na. Anong oras natin? May oras 4? Oo, tapon. Oh, madami pa rin tao. Buti na lang day off ko. Kaya pwede akong gabihin. <laughs> Ala, may sayawan dyan. Oh, may event, may ilaw. Oh, Mag-tiktok na tayo. Oh. Isko, isko. <laughs> Oh, the experience of the NBA. Wow, basketball! NBA ba? NBA! Ala! Sino? <laughs> Ay, nako. Ano pa sila, no? sila... Ano, baka makita natin. Ano yun? Nandyan, tawag na. Ano, magpa-picture tayo, nako ah. Hindi mo BTS. Ano ka ba? Picture, ano lang yun? Panty lang yun. Hanggang daw yung K-pop yung BTS. <laughs> Joanna. BTS? Si, ano, pumatol. Ah, hindi naman basketball mga yun. BTS, mga takip lang yun. Si mga B21 yun. Ano. Sabi ko, picture. Di pa sinend ko sa anak ko. Sabi na Ala! Ala! Gumagal! Lola! Huwag ka namang mangyan. <laughs> Alam mo yun. Hap, hap, hap, hap, hole. Tayo! Tayo po na! Ha? Kita yan! One, two, three! Sakit na pagbaba ko ng <laughs> E! tignan. Tara, tignan tayo. Maki, ha, maki marites muna tayo dito, guys. Ba, iniikot namin ang buong sangkay check. Diyan? Ah, close doon. Oh. Diyan natin. So, papasok kami sa loob guys. Huwag ka na maingay, maganda na ang sinasabi mo, vlog yan. <laughs> so, ito pala yung sinasabi nilang ano, 3D. Kasi mangyan po siya dati, hindi niya pa alam na kailangan po may pose yan. Ayan, ganito pala yun. Tignan nyo. Oo, oo, oo. Ayan, upo, upo, upo ka, umupo ka. O, yan po yung ano natin, model. O, ayan. Ayan, pipicturan ko na lang kayo. Ayan. Uy, uy, nalipad ako, be. Oh. <laughs> oh, di ba parang totoo? Ganyan lang siya, oh. <laughs> okay na. Oh, ayan. Sige, sige. Nag-ano ka ba? Vlog ka pa? Oo. Oh, Sige lang. Ay, may party nga. Ay, Kapal na eh. Yung February. Oo. Pero gluten din yan? Mm. Yung pwede lalagan. Oo. Kumayo ah, ng bayo. Kung ano tiktok makanta na slow motion. Magano ka nga dyan. Video ka. Ba't nakanta yung din? Yung slow motion natin yun. Ang ilayo natin. Oo. Hindi na. Mas dito. Dito ako. Ano? Video ang? Ah? Dito na naglalakad tayo sa Shanghai Chef. Nanda to yun ng tiktok pa yung ginagawa namin. Oh, sige. Video mo. Eh, kasama ka rin. Oh. sound yun. Basta ilalagay na kalive ako Share. mamaya. Hindi mo nakalive ka. Nakabibidyo ako. Ito. Ayan tayo, ikot-ikot. Ayan. Ganon. Oh, ako na mauuna. Oo, oh, dapat mo na kasi payat ka eh. <laughs> Grabe sila. Oh, gusto daw nila nakikita yung mga ano. Yung po naman oh. yung chunk shot yan. Ah, ganun lang. <laughs> Hindi naman marinig yung salita natin doon Then, aalis mo yun. Talagang ano Ah, oo. Oh, bahala kayo doon. Maganda lang yung slow mo mamaya. Mm. So, ayun nga guys. Uh, uuwi na kami. Napagod na. May uh, pa, take out pa. kami ng Elephant Mountain. <laughs> Nasa ang elephant? Ay, di mamaya. Opo, tuloy mo na yan. Meron pa doon may magdan tsaka may ano. Naging sangkay check yung po pinuntahan namin. Ay, meron pa elephant. Ay, sa dulo na ako. Eh, di TikTok na naman daw kami. Ay, talaga naman ang mga TikTokers. Mm -mm. Ang ganda naman dito. Nakaka-relax. Wala ko talaga na palayas dito. Ewan ko sa inyo. Magpapatingin <laughs> yung bitin. TikTok daw muna kami. <laughs> Punta na guys, pauwi na kami. Tapos na kami gumala. Hindi pa tayo tapos. Wala, tatapusin ko na nga. Ganda ka sana dito tayo. Kasi ano, sana doon. Sayang hmm, kasi. Next time na lang. Basta chat-chat-chat na lang. Kaya Ayan, sana nag-enjoy sana nag kayo sa pinakita kong video guys dun, sa ano sa Chakay Sec yan ngayon lang naman ako lumabas so kung bago ka lang sa channel ko please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko ayan guys see you on my next video bye bye magbabay na kayo bye <laughs>